Mobali nini kasi opesi ngai na ye boye ah nzambe mobali penza mobali penza opesi ngai na noa regete mobali o nzambe na nga mobali azo kende zamba akasi ayeki na tikaki mwasi na nga na ndako as ndenge nde atiki nga atiki nga na ndako mbongo te eloko pe kolia eza te mobali o kende zamba akanisa te ke na tiki mwasi na nga ndenge na bana atuka nga na moni o eza lisusu zamba te o eza lisusu zamba te nga na tiki te ke eza lisusu zamba C'est à dire aza nde ya mama kango naye quelque part oyo ba bombi ye kuna bazo se matuma kuna nga koto nao souffrir na bana nazo lala na butu ba ndoto mabe nazo lota nao comprendre pe tina pe ba ndoto yango te nazo talela yango soki ekomi kaka après midi akomi te nga moko nazo yanda ti kuna na zamba naye ba solo soki akendeki kaka zamba Eza matata lobere moko mibale misato tina molangi ai na nsima nango matata mabandi Etamboleli ya ba chasseurs kati na biso awa na mboka ya Woko. Ah! Yayi! Nga nayebi bango tres bien! Oyo tozo mona yanga awa, nayebi ko differacier bango nde normal vie! Chasseur oyo ya mabe, akokota na zamba. A rappe, a rappe, a rappe, amoni kaka zamba ezo ningana, abeti o pam! Chasseur oyo ya malamu akokota na zamba, a rappe, amoni, atali, il faut amona panze normal, wana azo batama nde. Yesu ozo mona nga nazo batama awa sikoyo nde amoni panze naye ayi ah atuka ti wana te sikawa olobi likambo ata moko te kopesana eza te Yo penza mobali yo vraiment na comprendre biso te responsable mobimba oti zamba poko mona ndako otuna ke mwasi na yanga kotosi motikaki ndenge nini bana soki malade na banzala mazoya kuna kaka ba milango mboka mobimba ozolekaleka kutu ezopesa nga soni bato sikoyo bazobera ta azumele kuna chaser aimi na zamba ndenge sikoyo naza mosana na ye bake obimi wapi Maman Cha si si kokoma kaka oyo. Soki na tali solo obimi kaka obimi kaka na zamba pe nyama ngo wapi? Maman kokoma oyo nanu na komi moto akomaka nde a pemi a sikoli. Kopema nini bana koto na ndako basi basali poche mobimba kolia malamu eza te tala lokola mwasi nao batu nionso ya mboka bazoloba ozo mwa libumu na ngai neti eko sila kokonda Ferre de mboka azo loba te kasi na mwasi ya chaser eza te naye bana ba pesa te mabe po to tanga makambo mingi mingi te pesa nga nyama na kuna na mbela bana ba lia. Maman eh yo oyebi no te maman yo oyebi no te kuna na kendeki na salaki accident monene penza maman eh. Accident nini pe wapi? Maman tala. Awa nasalaki accident monene. Kotungisaka ba rapports mingi mingi te pesa nga nyama moyen na nga na mbela bana ba lia mwana ya suka oyebi ye bien neti azalaka atungisa nga nza makasi otungisa nga makasi boye laila pesa nga nyama moyen na nga na mbela bana ba lia. Maman eh problème eza te pona kokende zamba tokendeki zamba eeh. Okoki na biloko maman. Mais na salaki accident na munene yo otikali na koyeba yango bongo. Production wana pour accident te makambo ya accident totala sima biso biso koto tokufi nde nzala eleki biso na na bana koto na ndaku. Bon na kendeki na baninga na ngai na chasse tokeyi tokeyi tosali chasse. Nombre ya nyama oyo nga na bomaki kuna mama na yebi ata nombre lisusu te. Sikasi mabe wana omona penza ke moto akende zamba abeta nyama pe nombre ya nyama abomi ya bunga siona penza eloko ya mwana yanga pesa nga nombre ya nyama obomi. Ah mama mama acha nombre ya nyama na obombela yo te na bomaki mitano mama ye. Denga siko kosala nga eza ke ndeti obiki omaki nyama mitano Kati ya nyama mitano obomaki, combien nde oteki mpe combien nde omemi yango na ndako okenda te na bana? Vraiment makambo nde eleki nga mingi eh! Equipement nanu esi ekufi, oyo ya nga ya chasse esi ekufi. Nakendaki mpe esika ya mama Marie Aoundé wana nadefaki mpe cartouche boite moko ya masasi. Bon, yeba ba porter, yeba mwa ba fufu, ba mungwa, ba nini, bon, yango wana. Nga na lobi bo kutu sala ba rapport moko te kiani soki ba makambo ya equipement ekufi tokoloba yango sima po soki ayaki pesa nga nyama oyo na ngo nalambela bana balia. Nde na yango eh mama nabombela yo te eh. Akomi nde munene mpe kitoko. Akomi munene. Ah, tata mwasi Joseline, oh mwasi na nga atikala kaka koloba te. Tata mwasi wana soki omoni ye, ah, pesa nyoso oyo okozala nango. Eh, tata mwasi Joseline, likambo eza te. Nazwi apoka. Hum. Ya paso. Moko na epasi. Napesi tata mwasi Joseline. Apusolaki yo te? Tata mwasi, tata mwasi Jeremie akusolaki nga hum hum kusua. Yango sikoyo nano ke nayoki nano ke tata mwasi akusolaki yo te sikoyo posa na nga eza te ke pesa nga nyama oya oyaki nango na mbela bana balia. Maman ah problème eza te. Mama yango oyo awa mobimba eza te pe tango ko lata ngo na mona lo elamba hmm. eh. naturel Papa combien? Eh abi te papa. 5000 francs. Abi ah. Eza eloko te. Mama, si kaka oyo nde osepelaka nango te. Yango kaka nano. Eh, yango kaka. Mosi, mosusu wapi ah. Ebakisa abi mama. Nabakisi mosusu na oyo oyo osepelaka nango. Nabakisi mosusu. Yango wapi? Eh. Natuna yo ya. Mosi na ngai ayokoleka pamba bongo te po. yango wana mama natali nakuti bwaka nzoto ya bana si bana esu ngai na uko sepela te mama aleka nga mpe naleka bana mpe baleka mama nyonso wana Si ba ba batu wana baliaka biloko no pesa nga biloko yaki wana na mbela bana. Bon mama kati na makambo wana nyonso ozoloba wana natekaki nyonso mpo natikalaki koyebisa yo ke makambo eleki ebele bon na yango nateki nyonso makoso Kuna famiana bazolobela nga mwasi mwana biso mobimi eleki bazwi odenge mwana bango akendeke nde nzamba bamakosi bango nde amemaka lelo libala ezosila ezosila ezosila libala te ezosila ngai nabosanaki mama okemba na kobeta yo yo okoba ngai mama bibisha mama bibisha papati oyoka nano ngai boni boye ntango libala eza makelele atuka eza ya lipamboli te ntango libala eza ya kimia nde wana nde mapamboli ezali Boni lisusu boye kowelana tango likambo ebimi esengi lokola ngai papa nayeba papa Clement. Si lobela mwasi no claire te lobela ye verite likambo nini boye Moshe, Moshe, Moshe, Moshe, Moshe, attention, attention, tala soki nga na ko varier lelo oyo, soki olali na ndako toyeba esika litanda ezotanga te, nga nazosala chasse butu lokola moyi. Nazokende 10 kilomètres, 15 kilomètres, 20 kilomètres tii na ba niveau ya 30 kilomètres mpo nabeta ata mboloko moko, rien! Mais koya na nga kuna, ah Nzambe na ngai, nabeta mwana mwasi oyo penza, yo, yo, okoyeba, papa, kokoma na ngai, papa Innocent, Kotiela nga mayi te tala kaka ba salite ya zamba ndenge naye na yango directement akwani nga na nzoto. Eeeee papa papa nionso azoloba eza kaka lokuta na lokuta ye akanisi ke zamba ya weko eza zamba ya nani zamba bakoko na biso batikela biso toza na pesa toli ya nyama nionso azoloba lokuta na lokuta. Ma bicha moninga na nga na na ka chama ba nzila te yo ako ndima solo que responsable mobimba ake zamba ame ame zwa makoso na poso nzambe nzambe na ngai mibali nini oyo mibali nini ya weko oyo gazi weko nzila banda ya liboto ya mbau mboka mombe bayebi ke mibali oyo bazalaka bachasseur oyo bayebani tala biloko bazomemela bato yebisa ngai Ngai lokola mwasi ya chasseur ya mboka oyo aweko nayebani mobali na ngai aza chasseur oyo ayebani lelo naotika te akende kaka alakisa ngai place atekaki nyama to recupere yango tolambela bana lelo naotika te lelo loko Yo atiki nga na mama wa te. Yo nde yo yo yo nde oyebisi voisin na ngai abi ke te. Ngai ngai bisa voisin na atiki biloko kuna. Yo ngai tala be. Asanga selo. Bo yauli te. La vérité soki omeki okomona yango. Okomona yango. Gaby kitisa nanu motema maman. Nakitisa motema te papa nazo tunguisa makasi mobali yanga nazo explique yango nini papa. Oyaki na mbongo wana. Donc nanga mutu naloba te naloba kaka po naloba nayaki na mwa ndambu moko ya mbongo nayaki pe na bidon moko ya gege Oyo wana nde Bo nature nanga oyo kitisa motema nde nayebisi yo ke mama tokoki tozo arrange awa lelo tolala lisusu awa te po tozela torche direct ba chinois basali biso makambo minene ta ta ta ta. Tozalaki dejà tokei mosika. Tozangaki dejà ndenge ya koloba. Bon pardon hein. Eza yango na presate yo. Na monisa yo eloko biso toza. Euh, maman Louise. Papa. Papa bien heureux, bien heureux. Ye oyo. Bonjour papa. Nde yango mama Louise papa Belele ye wana oka neti yango tozoyebisa yo landa landa dosie wana mama Louise awa na weko mobima kokende bamanga ya mbau ya libwa wapi oyo okoka chasseur okete soki atandiki yo okei mpe okoya nde na sekate ku Normal nde na yango papa. Neti omoni mere wana achelewi awa ayaki kopesa masasi naye awa na soki na na okabe soki wapi soki wapi wana boye ba chasseur ya ninda batali bango wana toyebi bango te nde eza te otekela ye ne fils que likako moko soki otekeli ye Lobi dejà azo lukisa ngo na wumeli awa. En tout cas papa bien aire haha eza malamu mingi otekela maman zando oyo zando oyo elekana na kimia elekana na kimia d'aire aza na bidon moko ya masanga ya gege eyi wana Nanu tomela na yo liboso te. Ba papa, ba maman boyoka ngai malamu. Nakoki kokokisa bosenga na bino ata moke te. Ngai papa Bienheure, tango nabimaka kokende zamba, nakendeki nde kolukela muasi na ngai na bana na ngai po baliya malamu. Namesana yango bo naza elenge mais na mbala oyo nabomi mingi te. Nakoki koteka te. Papa bien aime eza te ke neti oyo biso tolobi awa eza te ke otekele nyama nyoso vie yo nde kati ya yo nde kati ya wekwa nde toyebi yo tekisela ye likoko moko vie nakoteka te tekela ye natekaka soki nabombi ya mingi aah mais ata to bongo nabanzaka liboso pona libota na ngai. Nabanzaka kokausela bango mosusu balia yango ndambo ndambo, mpo na mikolo oyo zamba ekomi matata. Okoki kokende na ba biloko ba calibre 12, okokoma nzoka otii ba mitambo gauche droite. Okosala poso mobimba na zamba oboma eloko te. Mais soki ngai papa bien aime naza chasseur lelo eza mpo na mombongo te, eza mpo mwasi na ngai na bana na ngai balia nyama ya zamba mpe balia malamu. En tout cas papa Bienheureux soki na sosoli maloba na yo ezali nde ke biso ba chasseurs ya ogo to kendeke kaka zamba to boma kaka nyama po ya koya koleisa mabote na biso bongo biso tokoki kozua mbongo kasi wapi papa aah ndenge yango to monaka oyo makanisi papa Bienheureux azo loba awa Eza que lokola bana na ye balataka malamu te mpe basi na ye balataka malamu te mpe azo zanga ata meme kotongela bango ndako ya manzanza awa na weko yango wana azo sala que te ateka nyama te Bandeko na ngai, mwasi na ngai, bana na ngai batambolaka mutakala te. Mwasi nini ya chasseur ya weko oyo aleki mwasi na ngai na sata kidoko? Bana na ngai baza na proteine animal na nyama oyo ngai papa na bango na memelaka bango na zamba koya kotosela yango tango tobimaka na tango toyaka na banyama na biso totekaka yango na talo nini soki toye na banyama ebele totekaka yango na talo nini talo ekitaka ou bien talo emataka ou bien ekitaka ekitaka mais ekoki na biso bashasana nyonso ya weko toyokana nyonso wana. Oyo nioso papa bien aime azo loba wana eza kaka que po to mela masanga te. Na yango papa bien aime awa epa na biso societe ata moko eza te a part ko kende zamba ko boma nyama pe ko teka yango nde esalaka que biso to zwa mbongo yango nde eza. Papa Billy okomi dejà? Nakomi papa. Boni sango ya zamba muke malamu? Ndenge nini nakuti yo problème ezali? Namoni ndeti problème ezali. Naza kosunga nde ba ndeko chasseurs oyo bazo yebisa ngai nateka nyama nionso na mipila po bamela yango na masanga mais ngai papa Billy namesana bongo te. Nde otekeli bango? Nateki te il faut femme amona. Awa il faut femme amona. En tout cas bokolimbisa ngai neti nabimeli bino na pwasa. Soki nakozala maloba ya kobakisa, na mboka oyo ya Weku, biso nyoso tosengelaki tolanda ndakisa ya Papa Bienheure. Aza chasseur oyo ayebani, ebongaki te koya na nyama koteka. Bosengelaki bolanda ndakisa na ye. Oyo, bozomona ba mama mibale oyo, Papa Bienheure. En tout cas papa notable likambo olobi eza bosembo ekoki na biso ba chasseur ya weko to rationne nano zamba na biso chasse na biso pe to kitisa pression ya chasse na zamba yainga yainga eyinga nile mo inga kombo boito omo ile kobo bali ubi omo ile kolokonda ombe baito bo linga yoko ndenge siya owisa bana na ba La batali la famille okoki kosala nga na projet na whatsapp okokata bilanga nga ya trois mois oloni nguba na yo oloni masangu soki los oloni mbic ozui bibuala na yo otii na se ba ngulu ba taba ba nini eza wana okoki osomba ata machine ya coudre ozo tonga okoki osomba ata velo ou bien moto bana na basali taxi ekobikisa pe ekopesa yo falanga na mikolo mikoya. Ekoki biso ba chanceux na weko totia kaka elikya na chance te, totia pe elikya na ba biloko oyo ekoki kobikisa biso na mikolo mikoya. Et puis ekoki okoki oyoki nzala na ndako okokende obomi nyama moko oye na yango opesi basi na bana balei na libota na yo eza bien. Oyo papa bienheure alobi oyo papa honore alobi eza malamu po biso lelo oyo tokoki kosomba ba cartouche na biso boite mobimba tango mosusu kuna na kati okoki kaka kozwa mboloko moko soit lotomba moyen eza lisusu na zamba te soki tozwi kasi lokola moko totekisa donc basi na bana bakozwa kasi eloko nini vraiment En tout cas na concert wana vraiment eza malamu mingi papa. En tout cas papa innocent olobi malamu omoni que kita ya nyama esi ekiti na zamba na biso ekokaki na biso totiaka esi elikya na zamba te ekoki na biso toluka makanesi mosusu Mpo banyama ebota mpe na zamba nyama mpe ekola, bana na biso na bana na bana na biso bazwa ndenge ya kobika mpe na richesse ya zamba oyo ezalaki ya biso. En tout cas maman maman maman Marie Claire monzoto ya tongo en tout cas maman. Na kali balobi tala sima zonga moto na tali na zongi moto mama bibisa ngai mama bozoba liboso maye na sima ata lokola na pesaki tata mwasi Joseline moko na epasi nazalaki ebele Ah ma bibisha ah! mama si oyebi ke ngai naza pre na kosala kushema na yo mabe oyo nga nasalaki yango epa na yo eza lisusu te nayebi ata yango te zemena elekela nga wapi Sikoyo na sandeli ba erreur nga na salaki yango oyo na zalaki ko teka ba nyama sake na yebisa yo or po ozalaki ko tomboka na ndako pamba te nabi okolimbisa ngai na ko sala lisusu te soki na bomi kaka nyama paf na zo ya na ngo diretement ti oko mona nioso ata na gaz Soki papa oyo papa oyo abomi alobi ke natelema natelema te mama okolimbisa nga te okolimbisa nga te tala na kiti tala mama tala nano nga oh, mabibisha mama bana tala nano ngai okolimbisa ngai na makambo nyonso ngai nayo ntango esika papa bien aire eza très très magnifique Oye kuna le nakomi na mboka ya wego batekaka nyama ba bomaka nyama olie otuna chef ya wego ke non awa eza ndenge nini probleme eza ndenge nini na ozua ba chasseur ya malamu wapi nga nde na koriente yo na ba chasseur oyo ya malamu tala oseki lelo na mboka ya wego oyo zamba oyo ozo yoka oyo eza nde recherche na biso ba koko nde ba tikela biso ebongi toboma nyama bana na biso na libota balia ndenge ozo zonga kisangani Na boye ko yebisa ba ndeko na yo. O yebisa papa nani na bangalawa. Bon nuit. Abomi te na weko bakomi ko boya ko teka nyama. Bakomi ko sala misala na bango ya bilanga. To tikali kaka awa na makambo ya ko tala bilanga na nini. Na felicite bino na toli oyo na pesi na bino po bonyokoli basi na bino na ba poso ya nyama na ba makoso koliesaka bango eza malamu te esengelaki bolanda ndakisa ya papa bienheure ye azoliesa ba basi na ye na bana misuni na epa bino eza nde ba makoso ba nini eza malamu te. Lokola boyoki toli en tout cas nako sepela to sangana to mela to lia esika moko po to zongi na bo moko. En tout cas merci papa eza malamu mingi esuweeeko esuweeko totola ba. Acclamation, bandeko maboko maboko eh, eh, tobeta maboko to féliciter équipe na biso maboko maboko na bandeko na biso oyo basungaki biso na kote ya mbunda bandeko maboko maboko en tout cas bomérite maboko équipe mobimba bomérite mpenza maboko To encourager bango lisusu oyo ya suka. Na milolo mpe milolo eza te? Oyo pièce oyo eleki ezali liteya oyo bopesi biso oyo liteya oyo boye eza koteya biso eke toyeba kobatela zamba na biso toboma nyama na motindo oyo ekoki ntango tozoboma nyama Toliya mingi toteka muke. Partie ya esepelisaki nga makasi ezalaki tango notable aye kopesa conseil wana ezalaki resume oyo boye nakangaki yango na litomba makasi message principal oyo nga nakoki kosimba eza pona makambo etali zamba toyeba kobatela zamba na motindo ke bana na biso tokobota bakuta pe nyama tosilisa nyama te. Epa na ngai na apare kolekisa tangua naza na ndenge mosusu ya kosala te epa na ngai ezali kaka kolekisa tangua mpo bato basosola eloko oyo bo esalemi awa lelo voilà epe ya bref eloko oyo ngai na sosoli yango wana. Neige penza na moni que neige tobandaki programme ya biso tosili yango bien pe eleki bien. Na moni kaka ke soki soki lisusu eza formation na eyaka lisusu po tosala po tomesana nango toyeba ndenge ya kosala yango mbala sima. Po na sani bien na yebi pe oyo ba lakisaki ngai nde sikoyo na sali yango pe malamu nde pe na moni ke eza malamu. Esungi makasi sikoyo epesi deja ko epesi deja ba ba chasseurs toli pe epesi deja biso nionso kati ya yoko toli ke chasseur oyo ya mabe atika deja ko makambo yango nionso muasi nde ki ko pema biloko ateka amela masanga wana deja epesi deja toli. Pona ba pesa wana tosali message principal eza kaka ke biso nionso tolanda ndakisa ya papa Bienheure neti aza chasseur malamu amemelaka azwaka biloko ne nionso amemi yango na ndako naye nde eza ke biso nionso ba chasseur nionso bazala ndakisa ya papa Bienheure. Vraiment kati na yango nionso oyo eleki lelo en tout cas eza malamu mingi eleki ke biso Bana ya Turumbu totikala kozala kaka unique te mpo ya makambo etali zamba. Totala ba projets ya misala ya maboko, tosimba mbeli, baliaka na kisila te, tokamata zamba, tolima, tolona ba biloko ya trois mois, ba biloko ya trois mois ezopesa biso mbongo mingi koleka oyo ya zamba. Nakosanaka lisano ya mosala oyo esalemi lelo awa. Ezali que biso bana ya Weko ah tolembisa taperature ya liboso ya zamba po bana na bana na biso oyo bakoya sima oyo biso tokobota bango babika pe na nyama ya zamba. Bon pona nga na moni kaka ke te eloko oyo elekani awa epesi biso nionso toli omoni pona komona ke ba chasseur oyo bazo salaka ke te bakende zamba bazo boma nyama nyama nionso bazo ya nango koteka epa na nga na moni yango penza bien te parti oyo esepelisaki nga makasi eza nano parti ya nga moko nano bitumba tosalaki na mobali na nga na sepelaki nango makasi en plus Toli ya papa Bienheure epa na ngai esalaki eloko moko. Mpo ekoki ko changer mentalite ya bato mpo na komona que te zamba na biso ezesu na nyama penza te. Esengeli na biso tolanda toli ya papa Bienheure mpo que te nyama ekola na kati ya zamba na biso mpo bana na biso mpe soki baye na tour ya sima babikela mpe kaka yango. Eloko namonaki yango wana. Esuueekoo